questo caos Mi manda in paranoia, stampo e faccio un get out Se corri come me o corri con me Magari io e te lo sai Potremmo star soli da me Magari stanotte buttarci in spiaggia con un arghile Vieni con me, cerchiamo un altro club Solo io e te, dai Oh, se ci sono cose che non vanno dette Non vanno dette, no ci sono cose che non vanno dette Non vanno dette, non vanno dette paranoia, qui sono tutti wow Balla come me, o balla con me, magari e te lo sai Potremmo scappare dal privé, o tu farci in acqua, rubato un cuvée Vieni con me, lasciamo gli altri club